皆さんこんにちは Akari's Heart Read Aloud へようこそ Hi everyone Welcome to Akari's Heart Read Aloud 私はホストのあかりです英語の文を朗読してくださるのは私の友人であるアリスさんです Akari is your host and I'm her friend Alice 私はハワイのマウイ島で暮らしながら日々感じたこと 思ったことを英語と日本語で綴ってきました。Akari has been keeping a personal journal for years that captures her thoughts and feelings about her daily life on Maui, Hawaii. このポッドキャストではそれらの書き物を英語と日本語の両方で読み上げます。英語を学んでいる方にも日本語を学んでいる方にとっても リスニングの力を伸ばす助けになるかと思います。誰かの日記を聞くようなものと思っていただければ分かりやすいかなと思います。In this podcast, the journal will be read in both Japanese and English. So, if you want to improve your listening skills in either language, this will provide a rich source of learning material. It's like listening to someone's diary. 前半は日本語を学ばれている方用後半は英語を学ばれている方用となっております。The first half is for those of you studying Japanese, and the second half is for friends who are studying English. 前半も後半も最初に皆さんが勉強されている言語のみのテキストを聞けるようになっています。まずは どれくらいわかるかなと聞いてみてください。その後に段落ごとに英語、日本語、もしくは日本語、英語と続きます。それを聞いて自分のリスニングがどうであったか答え合わせをしてみてください。In both sections, you can listen to the target language only text first. You can give it a try and see how much you understand. Then you can listen to English text followed by Japanese text, or vice versa, a paragraph at a time. This way you can check if your understanding was uh, correct. それぞれのエピソードにはチャプターを設定してありますので、そちらからお好きなセクションに行ってください。 また原稿にはそれぞれのセクションの時間を明記してあります。Each episode has chapters for your convenience. Also, the transcripts have the time listed next to each section. それぞれのエピソードの最後には出てきた単語や慣用語の説明もあります。At the end of each episode, We will explain a couple of vocabulary words and idioms from the episode. ウェブサイトでは原文が日本語と英語の両方で読めるようになっていますので、あかり translations.com へ行ってみてください。You can visit akaritranslations.com and you'll see both English and Japanese transcripts. That's A-K-A-R-I translations.com com. それでは第3回のエピソードの始まりです。2020年6月、祖母の葬儀の翌日、私は祖母が出ないことを承知で祖母の家の固定電話に電話をかけてみました。祖母の家の固定電話は解約される予定だったので、その前に もう一度かけておきたかったのです。いつもと同じ呼び出し音を聞きながら、つい先日まではおばあちゃん電話に出たのになぁ、と思いました。少し前まで確かにいた人が今はもういない。そのことがとても不思議に感じられました。祖母は 電話に出られるまでしばらく時間がかかることがあるので祖母に電話をする人は皆しばらく鳴らす必要があることを知っていましたなので私もしばらく呼び出し音を聞くのが習慣になっていました呼び出し音を聞きながらおばあちゃんの「はい」と電話に出る声がいとも簡単に ありありと想像できましたすると驚いたことに呼び出し音が止まり「もしもし」という男性の声が聞こえました父でした父は葬儀のあと祖母の家に行って炊いたままになっているご飯を片付けたり外に干してある洗濯物を取り込んだり家の用事をしていました 洗って干されていた洗濯物の中には祖母の亡くなる前日に父が畑仕事を手伝った際に着ていた作業着もあったそうです父がそうやってほんの数日前に自分の母親が触れたものに触れている様子を目に浮かべ胸が 締め付けられる思いがしました父の姿にいつか来る私自身の姿を見たからかもしれません母方の祖父母は私が10代後半の時に亡くなりましたその頃の私はまだ人生経験が浅かったため 母が自分の両親を亡くしたことに対し今の私のようには寄り添えてあげられなかったように思いますそして母の姿に自分を重ねて見ることはまだできないほど若かったですきっと母も母の両親のものに触れるたびにここにいたのになあ と思ったことでしょう父と私は1時間ほど電話越しで話をしました父とは大抵週に一度電話で話すのですがこの日はきっと今までで一番長く話したと思います2人にとって共通の大切だった人のことを話せてよかったです そしてその大切な人たちはいつまでもいるわけではないことを思い恥ずかしいけれど恥ずかしがっている場合じゃないと思い電話の最後にこう言いました「お父さんあかりはお父さんのねことがね大好きだよ」お父さんの娘として生まれてこられたことを 感謝してるよ。そのことをね、知っといて。伝えながら涙があふれてきました。感情が言葉を凌駕するとき、涙があふれます。祖母の、両親の、そして私に命をつなげてくださったご先祖様たちの愛が 私の体をめぐる血潮の中で方向するがごとく開花していくのを感じました生きろ愛せとこの世を去っていった命たちからのエールが聞こえるようでしたそのエールに私は泣きながら「イエスイエス」と 答えたのでしたここから日本語と英語が交互に続きます。Now you'll hear Japanese followed by English. それでは第3回のエピソードの始まりです。英文が先、その後に日本文が続きます。Now let's get into the third episode. 2020年6月祖母の葬儀の翌日私は祖母が出ないことを承知で祖母の家の固定電話に電話をかけてみました。The day after my grandma's funeral, back in June 2020, I felt like calling my grandma's landline, knowing that she would not answer. 祖母の家の固定電話は解約される予定だったので、 その前にもう一度かけておきたかったのです。いつもと同じ呼び出し音を聞きながら、つい先日まではおばあちゃん電話に出たのになぁ、と思いました。少し前まで確かにいた人が今はもういない。そのことがとても不思議に感じられました。 My father planned on canceling her landline, so I wanted to call the number one last time. I listened to the same usual ringtone, thinking she would have answered the phone only a few days ago. Someone who indeed existed there was no longer there. It was surreal. 祖母は電話に出られるまでしばらく時間がかかることがあるので 祖母に電話をする人は皆しばらく鳴らす必要があることを知っていましたなので私もしばらく呼び出し音を聞くのが習慣になっていました呼び出し音を聞きながらおばあちゃんの「はい」と電話に出る声がいとも簡単にありありと想像できました。Everyone who called her knew that you had to let it ring for a while to give her enough time to get to the phone. So it was my custom to listen to the ringtone for some time. As I listened to it, I could vividly imagine her voice answering, Hello? すると、驚いたことに、呼び出し音が止まり、もしもしという男性の声が聞こえました。父でした。父は、 葬儀のあと祖母の家に行って炊いたままになっているご飯を片付けたり外に干してある洗濯物を取り込んだり家の用事をしていました洗って干されていた洗濯物の中には祖母の亡くなる前日に父が畑仕事を手伝った際に着ていた作業着もあったそうです。Then To my surprise, the ringing sound ceased, and a man's voice said, Hello? It was my father. After the funeral, he went there to take care of some things like the rice she'd cooked but had not eaten, and some laundry hanging outside. She had washed the work clothes he wore to help her the day before she died. 父がそうやってほんの数日前に 自分の母親が触れたものに触れている様子を目に浮かべ胸が締め付けられる思いがしました父の姿にいつか来る私自身の姿を見たからかもしれません I pictured him touching every item his mother had touched only a few days ago. My heart wrenched. I saw myself dealing with the same thing in his passing someday. 母方の祖父母は私が10代後半の時に亡くなりました。その頃の私はまだ人生経験が浅かったため、母が自分の両親を亡くしたことに対し、今の私のようには寄り添えてあげられなかったように思います。そして 母の姿に自分を重ねて見ることはまだできないほど若かったです。きっと母も母の両親のものに触れるたびに、ここにいたのになぁと思ったことでしょう。My maternal grandparents passed away when I was in my late teens. due to my lack of life experience, I don't think I was there for my mom the way I would be now. I was also too young to put myself in her shoes. She, too, must have thought, they were here just a few days ago. 父と私は1時間ほど電話越しで話をしました。父とは大抵週に一度 電話で話すのですが、この日はきっと今までで一番長く話したと思います。2人にとって共通の大切だった人のことを話せてよかったです。My father and I spoke for about an hour. We usually talk once a week, but it was probably the longest one. It was nice to talk about someone we dearly loved. そしてその大切な人たちはいつまでもいるわけではないことを思い恥ずかしいけれど恥ずかしがっている場合じゃないと思い電話の最後にこう言いました「お父さんあかりはお父さんのねことがね大好きだよ。お父さんの娘として生まれてこられたことを 感謝してるよ。そのことをね、知っといて。At the end of the phone call, recognizing that people we love so much will not exist forever, I felt a strong urge. So before we hung up, I told him, Dad, I want you to know that I love you so much, and I'm grateful to be your daughter. 伝えながら 涙が溢れてきました感情が言葉を凌駕する時涙があふれます祖母の両親のそして私に命をつなげてくださったご先祖様たちの愛が私の体をめぐる血潮の中で方向するがごとく開花していくのを感じました。 I started to cry as I said the first few words. When emotions surpass our words, tears well up. Love that has been passed down to me from my grandma, my dad, and our ancestors blossomed in my bloodstream. deshita. そのエールに私は泣きながら「Yes! Yes!」と答えたのでした。Live, live, live. Love, love, love. Cheered and implored souls who have come and gone. Yes, yes, yes. I cried back to their call. 今回の日本語レッスン「なる」「鳴らす」このポッドキャストを聞いてくださっている日本語を勉強中の皆さんは自動詞と他動詞はもう習いましたか他動詞は操られる対象が必要な動詞です。自動詞は必要ありません。鳴らすは他動詞です。 何かを鳴らしますね。例えば、私はベルを鳴らす。と言いますね。このエピソードでは、しばらく祖母の家の電話を鳴らさないといけないと言った時に使いました。鳴るは自動詞です。ベルが鳴るというように使います。他動詞を使う時は 主語が私たち話し手であることに気づきましたかそれに反して自動詞を使うときは、もの自体が主語です。どちらがどちらかを覚える方法の一つは、他動詞という名前の通り、私は他のものを動かしているかと考えることです。破ったり、 開けたり燃やしたりと他のものに作用を与えている時は動かしたりそのものの状態を変えていますので他動詞を使っています。もし物自体が自ら動いている様子を表す時はつまり紙が破れたりドアが開いたり木が燃えたりという時は自動詞を使っています。 Have you learned transitive and intransitive verbs? Transitive verbs require objects to be manipulated, whereas intransitive verbs do not. Narasu is a transitive verb and means to ring something. You use it like this. 私はベルを鳴らす This means I ring the bell. In this episode, I used this narasu verb when I had to ring my grandma's landline for a while. Naru is an intransitive verb. You can say beru naru. It means the bell rings. Did you notice that you are the subject when a transitive verb is used? However, when an intransitive verb is used, the object you are manipulating becomes the subject. One way to remember which is which is to ask yourself Am I transitioning my power onto something? For example, when you are opening a door, you are causing the action of opening. You are applying your power to open it. So, Use a transitive verb like this. ドアを開ける which means I open the door. If you are describing an object doing the action, use an intransitive verb like this. ドアが開く which means the door opens. 凌駕する これは日常会話ではあまり使いません。最初の漢字の訓読みはしのぐです。しのぐもあまり聞かない動詞ですね。しのぐは他のものより抜きんでる、素晴らしい状態になるという意味があります。また、しのぐには我慢するという意味もあります。 2つ目の漢字もしのぐと読みます。または乗ると読みます。馬や牛に乗り、操る、もしくは扱うという意味があります。なのでこの熟語には乗り物を上手に乗り回し他を超越する超えるというイメージがあります。 This is not an everyday vocabulary. It means to surpass or to overcome. The first kanji can be read as shinogu, which means to surpass. The second kanji can also be read as shinogu or noru, which means to ride a horse or a cow and handle them well. So this compound 熟語、凌駕する means to be superior. If you want to say, this time our work surpasses our previous work, you can say, 今回の作品は前作を凌駕している。ご質問やコメントなどございましたら、サイトのコンタクトフォームにて ご記入くださいそれではまた次回お会いできますことを楽しみにしています Please let me know if you have any questions or comments through the contact form at akaritranslations.com. That's A K A R I translations.com. See you next time. Here comes a section for those of you studying English. ここから先は英語を学ばれている方用のセクションです。Hi everyone. Welcome to Akari's Heart Read Aloud. 皆さん、こんにちは。Akari's Heart Read Aloud へようこそ。Akari is your host, and I'm her friend Alice. 私はホストのあかりです。英語の文を 朗読してくださるのは私の友人であるアリスさんです。Akari has been keeping a personal journal for years that captures her thoughts and feelings about her daily life on Maui, Hawaii. 私はハワイのマウイ島で暮らしながら日々感じたこと、思ったことを英語と日本語で綴ってきました。In this podcast, The journal will be read in both Japanese and English. So, if you want to improve your listening skills in either language, this will provide a rich source of learning material. It's like listening to someone's diary. このポッドキャストでは、それらの書き物を英語と日本語の両方で読み上げます。英語を学んでいる方にも、日本語を学んでいる方にとっても、 リスニングの力を伸ばす助けになるかと思います。誰かの日記を聞くようなものと思っていただければ分かりやすいかなと思います。The first half is for those of you studying Japanese, and the second half is for friends who are studying English. 前半は日本語を学ばれている方用、後半は英語を学ばれている方用となっております。 In both sections, you can listen to the target language only text first. You can give it a try and see how much you understand. Then you can listen to English text followed by Japanese text, or vice versa, a paragraph at a time. This way, you can check if your understanding was uh, correct. 前半も後半も最初に 皆さんが勉強されている言語のみのテキストを聞けるようになっています。まずは、どれくらいわかるかなと聞いてみてください。その後に段落ごとに英語、日本語、もしくは日本語、英語と続きます。それを聞いて自分のリスニングがどうであったか答え合わせをしてみてください。 Each episode has chapters for your convenience. Also, the transcripts have the time listed next to each section. それぞれのエピソードにはチャプターを設定してありますので、そちらからお好きなセクションに行ってください。また、原稿にはそれぞれのセクションの時間を明記してあります。At the end of each episode, We will explain a couple of vocabulary words and idioms from the episode. それぞれのエピソードの最後には出てきた単語や慣用語の説明もあります。You can visit akaritranslations.com and you'll see both English and Japanese transcripts. That's a k a r i translations.com. ウェブサイトでは原文が日本語と英語の両方で読めるようになっていますので、あかり translations.com へ行ってみてください。Now let's get into the third episode. The day after my grandma's funeral, back in June 2020, I felt like calling my grandma's landline, knowing that she would not answer. My father planned on canceling her landline, so I wanted to call the number one last time. I listened to the same usual ringtone, thinking she would have answered the phone only a few days ago. Someone who indeed existed there was no longer there. It was surreal. Everyone who called her knew that you had to let it ring for a while to give her enough time to get to the phone, so it was my custom to listen to the ringtone for some time. As I listened to it, I could vividly imagine her voice answering, Hello? Then, to my surprise, the ringing sound ceased and a man's voice said, Hello? It was my father. After the funeral, he went there to take care of some things like the rice she'd cooked but had not eaten, and some laundry hanging outside. She had washed the work clothes he wore to help her the day before she died. I pictured him touching every item his mother had touched only a few days ago. My heart wrenched. I saw myself dealing with the same thing in his passing some day. My maternal grandparents passed away when I was in my late teens due to my lack of life experience, I don't think I was there for my mom the way I would be now. I was also too young to put myself in her shoes. She, too, must have thought, they were here just a few days ago. My father and I spoke for about an hour. We usually talk once a week, but it was probably the longest one. It was nice to talk about someone we dearly loved at the end of the phone call, recognizing that people we love so much will not exist forever, I felt a strong urge. So before we hung up, I told him, Dad, I want you to know that I love you so much, and I'm grateful to be your daughter. I started to cry as I said the first few words. When emotions surpass our words, tears well up love that has been passed down to me from my grandma, my dad, and our ancestors, blossomed in my bloodstream. Live, live, live. Love, love, love, cheered and implored souls who have come and gone. Yes, yes, yes. I cried back to their call. Now you will hear English followed by Japanese. ここから英語と日本語が交互に続きます。Now let's get into the third episode. それでは第3回のエピソードの始まりです。The day after my grandma's funeral, back in June 2020, I felt like calling my grandma's landline, knowing that she would not answer. 2020年6月祖母の葬儀の翌日私は祖母が出ないことを承知で祖母の家の固定電話に電話をかけてみました。My father planned on canceling her landline, so I wanted to call the number one last time. I listened to the same usual ringtone, thinking she would have answered the phone only a few days ago. Someone who indeed existed there was no longer there. It was surreal. 祖母の家の固定電話は解約される予定だったので、その前にもう一度かけておきたかったのです。いつもと同じ呼び出し音を聞きながら、つい先日まではおばあちゃん電話に出たのになぁと思いました。 Everyone who called her knew that you had to let it ring for a while to give her enough time to get to the phone. So it was my custom to listen to the ringtone for some time. As I listened to it, I could vividly imagine her voice answering. Hello? 祖母は 電話に出られるまでしばらく時間がかかることがあるので祖母に電話をする人は皆しばらく鳴らす必要があることを知っていましたなので私もしばらく呼び出し音を聞くのが習慣になっていました呼び出し音を聞きながらおばあちゃんの「はい」と電話に出る声がいとも簡単に ありありと想像できました。Then, to my surprise, the ringing sound ceased and a man's voice said, Hello? It was my father. After the funeral, he went there to take care of some things like the rice she'd cooked but had not eaten, and some laundry hanging outside. She had washed the work clothes he wore to help her the day before she died. すると 驚いたことに呼び出し音が止まり、もしもしという男性の声が聞こえました。父でした。父は葬儀の後、祖母の家に行って、炊いたままになっているご飯を片付けたり、外に干してある洗濯物を取り込んだり、家の用事をしていました。洗って干されていた洗濯物の中には、 祖母の亡くなる前日に父が畑仕事を手伝った際に着ていた作業着もあったそうです。I pictured him touching every item his mother had touched only a few days ago. My heart wrenched. I saw myself dealing with the same thing in his passing someday. 父がそうやってほんの数日前に 自分の母親が触れたものに触れている様子を目に浮かべ胸が締め付けられる思いがしました父の姿にいつか来る私自身の姿を見たからかもしれません My maternal grandparents passed away when I was in my late teens. due to my lack of life experience, I don't think I was there for my mom the way I would be now. I was also too young to put myself in her shoes. She, too, must have thought, they were here just a few days ago. 母方の祖父母は私が10代後半の時に亡くなりました。その頃の私はまだ人生経験が 浅かったため母が自分の両親を亡くしたことに対し今の私のようには寄り添えてあげられなかったように思いますそして母の姿に自分を重ねて見ることはまだできないほど若かったですきっと母も母の両親のものに触れるたびに ここにいたのになと思ったことでしょう。My father and I spoke for about an hour. We usually talk once a week, but it was probably the longest one. It was nice to talk about someone we dearly loved. 父と私は1時間ほど電話越しで話をしました。父とは大抵週に一度 電話で話すのですが、この日はきっと今までで一番長く話したと思います。2人にとって共通の大切だった人のことを話せてよかったです。At the end of the phone call, recognizing that people we love so much will not exist forever, I felt a strong urge. So before we hung up, I told him, Dad, I want you to know that I love you so much, and I'm grateful to be your daughter. そしてその大切な人たちはいつまでもいるわけではないことを思い、恥ずかしいけれど、恥ずかしがっている場合じゃないと思い、電話の最後にこう言いました。お父さん、あかりはお父さんのね。 ことがね大好きだよお父さんの娘として生まれてこられたことを感謝してるよそのことをね知っといて I started to cry as I said the first few words. When emotions surpass our words, tears well up. Love that has been passed down to me from my grandma, my dad, and our ancestors blossomed in my bloodstream. 伝えながら涙があふれてきました。感情が言葉を凌駕するとき、涙があふれます。祖母の、両親の、そして私に命をつなげてくださったご先祖様たちの愛が私の体をめぐる 血潮の中で方向するがごとく開花していくのを感じました。Live, live, live. Love, love, love. Cheered and implored souls who have come and gone. Yes, yes, yes. I cried back to their call. 生きろ、愛せと この世を去っていった命たちからのエールが聞こえるようでした。そのエールに私は泣きながら、イエスイエスと答えたのでした。Here are today's English vocabulary and idioms. Indeed. This is an adverb. Adverbs help to describe or decorate verbs. They help you to understand how the verbs are performed. Indeed means without any question or a doubt. Therefore, it means certainly or truly. You could hear someone say, Wow, cherry blossoms are so beautiful. And you could respond by saying, Indeed. Indeed. これは助動詞です。 名前通り動詞を助けてくれます。動詞がどのように行われているか説明してくれます。indeed は紛れもなくという意味です。なので、確かに、間違いなくという意味になります。誰かが、桜がとても綺麗ねと言い、それに対して、indeed と答えれば、 Deal with. This means to manage, handle, or cope with someone or something, and they're often not pleasant. For example, you could say, I have to deal with the overgrown grass in my backyard. It also means to conduct business with someone. You could say, Dealing with the company was not easy, but we've learned a great deal from it. Deal with これは誰かもしくは何かを管理したり処理したりやり取りをするという意味です。そしてその対象となるものはあまり喜ばしいものではないことが多いです。例えば、 I have to deal with the overgrown grass in my backyard というと、裏庭の伸びきった芝生を何とかしなくちゃという意味になります。また、他の会社やビジネスと取引をするときにも使います。Dealing with the company was not easy, but we've learned a great deal from it. というと、 あの会社との取引は簡単ではなかったけれど、その経験から学ぶことは大きかったという意味になります。Please let me know if you have any questions or comments through the contact form at akaritranslations.com. That's A K A R I translations.com. See you next time! ご質問やコメントなどございましたら、 サイトのコンタクトフォームにてご記入くださいそれではまた次回お会いできますことを楽しみにしています。